רוצים לבקש מיוסף שיכשיר עשרה רקדנים, להכשיר עשרה רקדנים, עשרים גם טוב, להלל, תשמע חברים, בבית המקדש כתוב שהיו אה, מעלילים להשם בתוף ובמחול. נכון כתוב שם? כתוב משהו כזה? עללו בתוף ובמחול, עללו במינים ועוגב. מה, תתרקוד לבד? אתה רוצה ללמוד לרקוד? בוא, בוא הנה. אתה רוצה ללמוד לרקוד? כן? הנה יש לך תלמיד ראשון. איפה הבן שלך? תלמיד שני, הנה. נעשה הקרקע ורק נאסוף כמה, ללמד אותם לרקוד, כמו שצריך. כן. כן, כן. יאללה. תן לנו דוגמה. יאללה, תעשו כמוהו. בואו, תראו.